Ar pastebėjote, kad į valdžią išsirenkame politikus, kurių balsas žemesnis ir sodresnis? Kodėl balsas turi lemiamą reikšmę nepriklausomai nuo to, ką žmogus kalba? Netrukus sužinosite. Tavo balsas tyla. pasirodo tikrasis įtakos ir populiarumo magnetas yra tinkamai išlavintas balsas kaip vienoje iš tiško kanaliuko laidų minėjo tuometinis valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas audrys antanaitis iš kalbos nuskaitome žmogų pagal kalbą mes galime pasakyti kas žmogus yra Tam tikrai grupiai žmonių išlavinti balsą yra profesinė būtinybė. Tai aktoriai, dainininkai, diktoriai, Greta jų rikiuojasi įvairių sričių lyderiai – politikai, visuomeninių grupių ar verslo įmonių vadovai. Skirtumas tik tas, kad pastariesiems griežtos būtinybės gerai valdyti balsą nėra. Tačiau jei visgi valdo, pats balsas padeda pasiekti karjeros ar finansinių aukštumų. Tad balsas gali tapti višta, dedančia aukso kiaušinius. Tik prieš tai teks padirbėti, kad jis taptų aksominiu. Tam yra daugybė būdų ir mokytojų. Vienas iš jų man asmeniškai labai patiko ir padėjo. Tad rekomenduoju padirbėti su Roger Love įrašais. Hi, I'm Roger Love, celebrity voice coach, top-selling author. I'm working to make the world a better place, one singing voice at a time, starting with yours. Pasirodo, jau yra ne tik balsui tobulinti skirtų pamokų, bet ir ištisas mokslas apie tai, kaip balsas turi skambėti, kad patrauktum žmonės. Kai kurios užsienio bendrovės naudoja balso biometriją – technologiją mm-hmm. analizuojančią balso parametrus ir nustatančią, ar konkretaus balso žmogus gali daryti įtaką kitiems. Įmonėms, kurios renkasi kandidatus į vadovaujančias pareigas, tokie duomenys gali turėti lemiamos reikšmės – jau yra tekę susidurti su vertimo žodžiu užsakovais ir lietuvoje kurie dar prieš renginį analizavo vertėjų balsų įrašus ir prašė pakeisti vieną vertėją kitu, remdamiesi vien jo balso biometrinės analizės rezultatais. Mat jie rodė, kad dirbdami su šio balso savininku, organizatoriai savo renginio tikslų gali ir nepasiekti. Tad jeigu kalbą ir balsą išlaviname, galime nesąmoningai diktuoti, ką žmonėms apie mus galvoti ir kaip priimti mūsų mintis, nuomonės ar prašymus. Kadangi darbui balsą naudoju dažnai, dažnai ir atsiliepimo apie jį sulaukiu. Komplimentų komplimentas per visus 30 metų buvo išgirsti, kad mano balsas yra tobulai joks. Ir tai pasirodo yra jėga, nes jis, cituoju, tiesiog skamba mano galvoje taip, tarsi tai būtų mano paties mintis. Tarsi tai, ką girdžiu jūs sakant, aš pats ir sugalvojau. <laughs> Štai jums ir pavyzdys, kiek paveikus gali būti jūsų balsas, įtikinant savo tiesomis. Patikėti gal ir sunku, bet faktas kaip ant delno. Šiam kartui tiek, kitoje laidelėje apie kalbėsenos vertę. Sužinosime, kaip kalbėdami neišvengiamai atskleidžiame asmeninę savivertę. Linkiu išlavinti savo balsą taip, kad jis taptų jums gerybės nešančių aitvarų. Ir žinoma, atminkite, kad turite patikimą partnerį, padėsianti pajungti savo kalbos galę. Žiūrėkite, bandykite ir būtinai pavyks. Iki. Tavo balsas.